Больше не могу. Все. Пусть убивает. Что это? В чем дело? А, я не боюсь. Мне безразлично. Можешь убивать! и никуда не скроешься. <laughs> Можешь стрелять, можешь давить гусеницы. Давить гусеницами. So let me get this straight, man. You made a version of Mothra vs. Godzilla specifically tailored to Russian audiences? Hey, if I wasn't going to do it, someone else would've. Dude, you like totally got a point, man.